Je suis M. Sergi Kouaté. Je suis euh, présentement le porte-parole de l'unité du Macron et également le porte-parole du mouvement de debout sur le rempart. Et c'est avec ce mouvement-là que nous allons faire cette sortie massive pour le 20 janvier prochain. Pourquoi avoir euh, organisé cette marche euh, populaire et citoyenne au Mali le 20 janvier 2021 Bon, effectivement, et ça fait des années, ça fait des années que nous sommes en train de mener des combats contre la France-Afrique. Et la France-Afrique, c'est ce que nous appelons la France-Sud-Afrique également. Et donc, euh, présentement, nous avons conclu qu'il faut un front large et uni pour finir avec euh, ce système barbare et également pour finir avec l'occupation de nos territoires par l'armée française et qui vraiment cette occupation qui devient de plus en plus préoccupante. Et donc, nous sommes donnés la main à travers plusieurs regroupements. Et encore, euh, nous continuons à multiplier les différentes rencontres pour encore renforcer les rangs. Et voilà pourquoi nous avons décidé euh, de faire une sortie massive le 20 janvier prochain, et parce que c'est également à cette date précisément, le 20 janvier 1961, que le président Maurice a demandé à la France de rentrer humblement et vraiment pour euh, laisser notre pays. Pourquoi vous réclamez euh, le départ euh, de l'armée française sur le sol malien Et pourtant, c'est une armée qui est là depuis 2013 euh, ou 2012, si je ne me trompe pas. Que ça veut dire que le Mali n'est pas satisfait de l'intervention de la France Non seulement qu'on n'est pas satisfait, mais également encore, on n'est plus inquiet. Parce que finalement, la menace contre laquelle la France a fait son intervention et la l'intervention française devient encore plus terrifiante que eh, les menaces qui pesaient à l'époque sur notre pays. Aujourd'hui, parce que par le passé, c'était le Serval. Bon, on a appris que le Serval a pu quand même faire stopper, en tout cas, ou repousser eh, ses forces contre la paix au Mali. Mais bizarrement, eh, on voit que la France est très bien installée et c'est au même moment que nous avons plusieurs villages brûlés, et c'est au même moment que nous avons tous les jours des morts par-ci par-là. C'est pendant que la France est très bien installée avec tout ce qu'elle a comme arsenal militaire, nous ne cessons pas de de, euh, de, compter les réfugiés un peu partout et vraiment de, c'était, une affaire du Nord. Maintenant, c'est tout le pays qui est gagné par cette menace. Donc, nous nous sommes dit que eh, la France devient encore plus dangereuse que ces forces qui menacent la paix chez nous. Alors la France euh, devient plus dangereuse, ça, veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a les militaires français au Mali, mais ne, ces militaires ne, n'agissent pas en faveur des populations maliennes. Est-ce que c'est ça oui, c'est pratiquement ça. Parce que finalement, ce que nous, on voit, on voit que la France, entre aide au terrorisme et aide au Mali, constitue le maillon essentiel euh, des forces qui détruisent la paix au Mali. Parce que euh, la France, par la voie euh, de son chef d'état-major, François euh, Frédéric euh, Chepard-Blanchon, qui disait qu'effectivement, la France continue à travailler avec tous les groupes signataires de l'accord. Et ces groupes signataires de l'accord, nous, on n'a pas la possibilité de les identifier. Et finalement, qui sont ces groupes signataires de l'accord Et ces groupes signataires de l'accord, nous savons très bien que ce sont ces mêmes éléments qui constituent également les forces qui détruisent la Somalie, qui sont les mêmes éléments qui composent, euh, qui composent également les forces terroristes. Finalement, quand la France avoue clairement qu'elle travaille avec tous ces groupes-là, cette collaboration, comment elle se traduit Est-ce que la France les donne les armes Est-ce que la France les donne de l'argent Est-ce que la France les forme militairement Ou est-ce que la France fait avec ces gens-là Donc nous, nous sommes dit que finalement, puisque la France prétend être euh, ami du Mali et prétend être également ami des forces signataires euh, de l'accord d'Alger, nous nous sommes dit finalement que la France est amie avec tous ceux qui sont en train de terroriser le Mali. Donc la France est en train de nourrir aujourd'hui le terrorisme que le Mali connaît. Et c'est ça notre point de vue. Et voilà pourquoi nous voulons que la France puisse humblement notre territoire. Alors, vous parlez d'accord. Pour ceux qui ne savent pas ce que cet accord d'Alger implique, est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, le contenu ou alors résumer le contenu de, ce, de cet accord d'Alger Oui, parce que en, 2011, il y a eu une intervention franco-britannique en Libye. Et cette intervention franco-britannique a charrié la criminalité transnationale vers notre pays. Et du coup, la tête, c'est-à-dire que les mouvements qui sont venus envahir, selon les éléments armés qui sont venus envahir notre, notre pays, euh, c'était le MLA qui constituait la tête de pro. le MLA, rappelons que c'est le mouvement euh, euh, des rebelles, c'est ça oui, c'est les mouvements qui sont venus de la Libye, des hommes armés qui veulent vraiment la partition du Mali. Et il y a une histoire, c'est-à-dire que c'est c'est depuis toujours euh, que nous sommes avec cette situation et c'est depuis toujours que la France, c'est la France qui est citée euh, comme vraiment euh, manipulatrice de, ces, groupes armés. Maintenant, ces, ces, groupes, ces, éléments sont venus de la nuit avec des armes. Et il y a eu des combats, il y a eu des massacres. Ils ont commis vraiment des pires massacres chez nous. Et avec tout ça, là, la France, en utilisant le paravent de l'ONU, a parvenu à imposer un dialogue entre le Mali et ses groupes armés. Et présentement, nous, on ne sait même pas en vertu de quelle loi le Mali doit s'asseoir à, table, c'est-à-dire que le Mali doit être vraiment eh, à table de négociation avec ses bandits armés. Et donc finalement, on voit que la France est plus amie à ces groupes armés l'État du Mali, parce que présentement, c'est la France seule qui, et qui, coopère, sinon qui collabore avec ces groupes armés à Kidal. Et l'armée malienne ne peut même pas mettre ses, euh, pieds là-bas. le président de la République, en son temps, lorsqu'on avait insisté à ce qu'au moins l'État malien prenne ses droits sur Kidal, le président de la République, Ibrahim Bakar Keta, disait clairement que aucune fanfaronnade politicienne ne le fera venir à Kidal créer un incident, parce que pour lui, l'accord prévoit euh, des étapes et ces étapes doivent être rigoureusement respectées. Donc c'est pour vous dire que c'est un accord de partition, surtout aujourd'hui par la France, euh, à la faveur de ces bandes armées qui sont venus de la Libye et qui aujourd'hui sont des éléments qui travaillent à la de la France. Donc ça veut dire que dans le nord du Mali, c'est-à-dire que dans la ville de Kidal, au jour, d'aujourd'hui, et ce depuis 2012, l'armée malienne est absente de la ville de, de, de Kidal, c'est ça oui, pratiquement, on peut le dire, parce qu'à chaque fois qu'on demande à ce que l'armée retourne, c'est quelques éléments qu'ils vont prendre et ces éléments qui doivent être là-bas, c'est des éléments qui sont cantonnés, c'est des éléments qui ne sont même pas libres de leur mouvement. Et donc pour nous, ce n'est pas une présence militaire hein, de la même manière. Et donc ça veut dire que Kidel est contrôlé par la France et les groupes terroristes ce n'est même plus Kidal parce que c'est pratiquement Gao, Tomoktu et Mopti parce que même les, même les compagnies d'aviation civile aujourd'hui, pour pouvoir euh, intervenir dans ces zones-là, il faut écrire à l'État français et c'est l'État français maintenant qui doit autoriser qui est rentré ou qui ne doit pas rentrer maintenant dans ces différentes zones. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État malien et l'État français ne collaborent pas sur ces questions-là, pas du tout, c'est ça oui, il n'y a pas cette collaboration parce que finalement, et là où nous sommes aujourd'hui, parce que ça, nous renvoie un peu à, la convention de Brême qui a été signée depuis euh, le 15 septembre 1907. Et cette convention avait quand même pour objectif principal d'interdire, et là, où nous, là nous appelons Adrar des IFOAS, et à tous ceux qui ne font pas l'affaire de la France. C'est cas, à l'époque, on disait que la quintessence de, ce, de cette convention, c'est que euh, c'est quand même c'est la France qui doit avoir quand même la même mise sur cette partie de notre territoire. Et aujourd'hui, c'est cette partie également qui constitue euh, la plus grande partie de notre territoire, parce que ces éléments rebelles, c'est-à-dire qu'ils sont en train de, de, de se réclamer de l'Azawad. Et donc, ils ont comme une carte imaginaire. Et cette carte imaginaire-là, euh, pratiquement aujourd'hui, et c'est comme s'ils sont les 75% de notre territoire. Et, maintenant, la France est allée installer sa base à Gauchy. Et maintenant, là où nous sommes aujourd'hui, c'est vers Ségou. Vers Ségou, c'est pratiquement, c'est pratiquement vers le sud, hein, parce que c'est la dernière grande ville à Bamako. Donc hier, nous étions encore dans une conférence bas pour expliquer comment on peut mettre la main sur Kidal, d'où l'opération Cap sur Kidal pour la paix au Mali et dans le Sahel. Donc nous avons ce sentiment, on voit que tout ce qui se passe maintenant, c'est que c'est la France qui décide de tout en ce qui concerne la gestion de cette crise-là, et c'est la France qui a le monopole de la situation dans cette partie nord du Mali. Est-ce que vous avez essayé de discuter avec les nouvelles autorités maliennes euh, de, la transition sur ces questions-là Oui, effectivement, nous avons, nous sommes en tout cas, euh, on, est en train de voir un peu comment euh, vraiment avoir des rencontres avec ces nouvelles autorités et nous sommes en train de quand même euh, de tout faire parce que euh, demain nous allons quand même faire une rencontre pour décider comment pouvoir rencontrer ces nouvelles autorités de la transition pour discuter sérieusement de tout ce qui se passe. Maintenant, on a quand même nos moyens pour le faire, c'est pourquoi nous avons décidé de lancer cette sortie-là pour le 20 janvier et donc entre-temps, on va voir si eux aussi vont avoir le courage politique de s'asseoir avec nous pour discuter parce que l'année dernière, en fait, je vais dire que le 10 janvier, le 10 janvier 2020, on a fait une sortie et Emmanuel Macron, sinon la France, au lieu de discuter avec les acteurs, a voulu discuter, comme adresse là, avec les chefs d'État. Et à l'époque, on, a disait, on disait que si le cas n'est ne, vraiment, ne cherche pas à prendre en compte les préoccupations de la population malienne. Si jamais IBK va dans le sens de ce que la France, c'est-à-dire dans, dans la direction de ce que la France veut, et il y aura affaire avec le peuple malien. Et aujourd'hui, IBK n'est pas là parce que après cette sortie massive-là, les gens se sont retournés contre euh, le président Ibrahim Baka Et donc, nous avons fait une conférence de presse, c'était précisément le 12 décembre. Nous avons dit la même chose, nous avons dit que cette fois-ci, nous avons sorti. Et on veut le départ pur et simple de la France. Quiconque va s'interposer, tu auras affaire également avec le peuple. Donc, c'est une manière de, de dire qu'on veut s'asseoir avec eux, discuter convenablement de tout ce qui, de tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui pour qu'ensemble on puisse avoir une solution définitive à tous ceux qui nous ont comme problème. À vous entendre, M. Kouyaté, on a l'impression que la, la, la plaie du Mali aujourd'hui, c'est la France. Oui, la plaie aujourd'hui, c'est la France, parce que s'il n'y a pas la France, il n'y a pas d'enjeu. S'il n'y a pas la France, c'est pas quelques individus qui peuvent aujourd'hui quand même prendre des armes contre unité publique. L'enjeu de cette guerre, c'est la France. Donc si la France n'est pas derrière, ces quelques groupes armés n'oseront jamais prendre les armes, même s'ils vont prendre des armes, ils seront considérés comme des petits bandits, des petits bandits qui, qui seront faciles à balayer. Mais avec tout ce que la France a comme aujourd'hui politique en utilisant le paravent de l'ONU. Et aujourd'hui, ces groupes armés, bien vrai qu'ils ne sont pas aussi efficaces sur le terrain, même aussi euh, nombreux, et quand même, ils parviennent à mettre à genoux la République du Mali. Et cela sous-entend que politiquement, diplomatiquement, l'État malien est face quand même à des adversaires qui ont beaucoup d'alliés, peut-être sur la, euh, sur la scène internationale. Mais en tout cas, leur collaboration avec la France est très claire parce que les autorités françaises n'ont jamais caché leur collaboration étroite avec ces groupes-là qui aujourd'hui sont en train de contrôler le nord du Mali. C'est intéressant ce que vous dites quand on sait que la guerre en Libye a été déclenchée par, euh, euh, par les pays occidentaux et la France, et en particulier, n'est-ce pas de, cette guerre-là que les armes ont transité sur le Mali. Effectivement, les, les armes ont transiter vers le Mali. Et, et en même temps, nous savons également que la France aussi, parce qu'à l'époque, on disait que les bandits ont pillé les, les, casernes pour se procurer des armes. Mais nous savons également que la France aussi a largué des armes. Et nous savons également que la France, pour combattre, pour combattre quand même Kadhafi, était obligée de faire des alliances sataniques avec euh, tous, avec toutes ses forces et qui menacent la paix sur le plan international pour quand même euh, mettre fin au de Mohamed Kadhafi. Et donc après la chute de Mohamed Kadhafi, bien avant la chute de Mohamed Kadhafi, il y a des gens qui ont dit que si Kadhafi tombe, euh, le Sahel euh, sera quand même à feu et à sang pendant plus de 40 ans. Donc tout cela a été dit, donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Donc nous pensons que principalement ceux qui sont allés enflammer la Libye, ce sont eux qui sont les responsables aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pensons que la présence de la France également, c'est vraiment insultant, inquiétant et, inquiétante et parce que c'est le tourisme que nous avons aujourd'hui. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, euh, nous, on ne sait même pas quelle est la nature réelle de cette crise. Qui sont vraiment nos, nos, nos adversaires Parce que tous ces défis par la France. Et nos autorités, nous savons qu'ils n'ont vraiment, les autorités n'ont pas la main libre. Et finalement, on ne sait même pas souvent avec qui il faut sérieusement communiquer ou travailler pour pouvoir donner une solution à tout ça Donc aujourd'hui, eh, c'est la France qui est indexée par la population malienne comme euh, principale responsable de cette crise. Et, est-ce que vous savez, combien de Maliens euh, sont morts depuis le début de, de cette crise et combien de villages ont été brûlés au Mali nous savons que quand même c'est des centaines de villages qui ont été brûlés. Et nous savons également, depuis la crise au nord en 2012, à nos jours, pratiquement chaque année, c'est des milliers, c'est des centaines de personnes qui sont mortes. Et que ce soit des civils ou encore que ce soit des militaires. Mais chaque année, selon les différents rapports fournis par euh, les, différentes structures qui s'occupent de ces enquêtes-là, c'est des milliers, c'est des centaines de morts qui nous comptons chaque année. Bon, cela sous-entend que c'est pas facile quand même de donner un chiffre exact. C'est pourquoi euh, hier, euh, du match 27 décembre, nous étions assez courts C'est pour euh, c'était pour travailler avec également les autorités locales pour qu'on puisse quand même avoir une idée claire du nombre de personnes qui sont mortes dans cette situation-là. Tous les jours que Dieu fait, ça augmente au point que finalement personne n'a le contrôle tout, peut-être chaque année quand même, on a des chiffres, mais tous les jours que Dieu fait, lorsque des grains sont menacés ou lorsque encore des hommes sont menacés, les gens et les gens sont déplacés un peu partout. Et finalement, ce n'est même pas facile présentement à Bamako de citer les camps de réfugiés parce qu'il y a des gens qui sont même euh, réfugiés ici à Bamako. Ils n'ont même pas de camp de réfugiés. Ils sont là sur des tas de sable, euh, sur des tas d'ordures euh, à Nyamana. Donc, c'est très difficile de, de, de, de savoir exactement combien c'est-à-dire euh, que le nombre de, déplacés. Il y a eu aussi des, morts de civils euh, par l'armée française et ils avaient dit que c'était une erreur de leur part. Oui, erreur ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'à travers l'accord d'Alger 2015, il y a ce qu'on appelle le, mécanisme de DR. Euh, ce mécanisme DDS, c'est comme s'ils ont appelé tout le monde à prendre les armes pour au moins euh, être considérés ou comme pour avoir euh, une, place quelque part. Donc, du coup, les jeunes se sont déplacés de, de, de, partout pour venir s'inscrire dans le rang de ces groupes armés et peut-être parce que c'est quand on dit DDR, là, c'est désarmement, démobilisation, réinsertion. C'est comme les gens qui voulaient être dans l'armée ou qui voulaient quand même bénéficier quelque chose de l'État. Du coup, sont partis s'inscrire, euh, euh, c'est-à-dire qu'ils sont partis s'inscrire euh, avec ces, groupes armés. Et aujourd'hui, ils ont les armes, ils ne savent même plus que faire. Voilà pourquoi encore à, côté de... C'est-à-dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui, il y a à côté euh, ce qu'on appelle ce banditisme-là, parce qu'il y a de ces gens-là aujourd'hui qui ont appris à vivre avec les armes. Et également, il y a d'autres éléments qui ont été formés quelque part par l'État malien. Et ces éléments-là, aujourd'hui, on ne parvient pas à faire la différence entre eux et les terroristes. Et la France également a ses terroristes, a des éléments qu'elle protège, mais comme il y a aussi des éléments qui sont des civils constituant des groupes autodéfense que la France aussi cherche à combattre. Donc quand la France parle d'horreur, nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire euh, en ce moment, parce qu'il y a la France qui est en train, il la France quand même sélectionne que la France est prête à bombarder des, groupes, mais par contre, elle protège d'autres groupes. Donc finalement, on ne sait pas si la France, euh, la France est en train quand même euh, de s'interférer entre deux groupes pour euh, vraiment pour combattre deux groupes au profit de d'autres groupes. Quel est le programme de, la grande marche citoyenne et populaire du, 20 janvier prochain et le samedi 12 décembre, on a tenu une conférence de presse et ça, c'était pour donner le ton. Et également, dimanche, euh, c'est-à-dire que le dimanche 27 euh, décembre, nous étions à Ségou pour l'opération Capsule Kidal pour la paix au Mali et dans le Sahel. Et donc également le 10 janvier, nous avons une conférence de presse, mais cette conférence de presse va être accompagnée par une exposition photographique ici en Commune 1. Et nous avons euh, un certain nombre d'images que nous allons exposer et donner des explications par rapport au, nombre de villages. Euh, C'est-à-dire que comment les villages sont brûlés et comment également et la France aussi a ses cartes par rapport aux sites, aux sites miniers ou encore pétroliers ou gaziers, en fait. C'est-à-dire que pratiquement, nous avons des informations concernant ces choses-là que nous allons euh, exposer. Également, il y a des caravanes et encore des, des meetings qui vont les meetings que nous allons organiser dans les différentes communes, dans les différents quartiers, dans les différentes régions. Et c'est juste pour qu'au moins euh, le 20 janvier soit une date historique. Et c'est à partir également de cette date-là que nous allons multiplier les interventions et les actions pour que définitivement nous puissions se dérouler de la France-Afrique. En tout cas, toutes les euh, toutes les villes accessibles, hein, parce qu'il y a de ces villes-là où on ne peut pas marcher, parce que euh, c'est vraiment très compliqué. Par exemple, nous étions avec euh, des ressortissants de, Kidal le mardi dernier. Et ils ont dit que c'est très difficile qu'ils marchent là-bas. Mais en tout cas, à partir de, de Mopti jusqu'à Kayi, il y aura des grandes marches, des grandes manifestations. Et également, nous allons, il y a des, également des pays limitrophes du Mali, tels que le Burkina, le, Niger euh, ou encore, euh, comme nous l'avons fait par le passé. Et donc, il y aura des mobilisations des Maliens et avec également euh, les ressortissants de ces différents pays pour toujours dans la même, dans la même direction pour avoir gain de cause par rapport à, ce, par rapport à notre lutte. Comment vous allez manifester votre colère le 20 janvier nous avons également un groupe qu'on appelle le mouvement Mali c'est-à-dire que le mouvement pour l'unité du Mali, ils ont lancé des pétitions. Aujourd'hui, ils sont à 4 millions et quelques. C'est-à-dire que depuis le 12, nous avons lancé l'appel à l'endroit de tous les citoyens maliens pour euh, tous ceux qui veulent le départ de la France. Et ces pétitions-là, pratiquement, c'est à 4 500 000 et quelques. Ça va continuer jusqu'au 20. Donc, euh, nous allons faire un rapport avec une lettre que nous allons envoyer le jour même de la manifestation à la France et demander tout simplement à la France de quitter notre pays.